ئەم دە یوتیوبەرە کێن کە لە ڕگای یوتیوبەوە پارەیەکی زۆر زۆر قازانج دەکەن و ئەم چەناڵانە یوتیوب لەبارەی چیەوەن کە قازانجی ساڵانەیان دەگاتە سەروی چەندەها ملیۆن دلار لەگەڵم بن لەم ڤیددیوێدا دە یوتیوبەرتان پێ ئاشنا دەکەم کە ساڵانە چەندەها ملیۆن دلار قازانج دەکەن لە ڕێگای یوتیوبەوە سلاوی خۆی گەورەتان لەبێ خۆشەویستان مشاڵاو لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیددیو ئەمڕۆماندا دەمەوێ باسی دە یوتیوبەرتان بۆ بکەم یان بڵین دە یوتیوبەرتان پێ ئاشنا بکەم کە لە ڕێگای یوتیوبەوە پارەیەکی خەیاڵی قازانج دەکەن بەڵام ئەگەر تێبینی قسەکانی ئێمەتان کردبێ نەمان وت کە زۆرترین پارە لە یوتیوب قازانج دەکەن لە بەرەوەی ئێمە ئەوەی ئێمە ئەیڵێنم ڤیددیوێدا بەڵکو باس لە ژمارەی بینەرەکان و لەگەڵ بڕی قازانجەکەیان دەکەم لەم ڤیددیوێدا وەکو لە ڤیددیو ڕابردوو کە ڤیددیۆمان کرد سەبارەت بە چۆنەتی دەستپێکردنی مستەر بیست یان جیمی ئەگەر نەتان بینیوە بڕۆن سەری ڤیددیوکە بکەن بە پێشەوەی دەست بە ڤیددیوکە بکەین خۆشحاڵ دەبین سەبسکرابی کەناڵەکەمان بکەن بۆ ئەوەی هاندەری ئێمە بن ڤیددیوی باشتر بۆ ئێوە بڵاو بکەینەوە و لە هەمان کاتیشدا بۆ ئەوەی ڤیددیوکانی داهاتومانت لە کیس نەچێ پێویستە بزانین کە یوتیوب یەکێکە لە گەورەترین پلتفۆرمەکانی جیهان بۆ ڤیددیو بڵاوکردنەوە و ڕێگە خۆشکەر بۆ بۆ هەزاران و بگرە ملیۆنان کەس کە بتوانن ببن بە خاوەن پیشە و کاری خۆیان و یوتیوب بەکو کارێکی سەرەکی چاو لێ بکەن لە ئێستادا یوتیوب ڕۆژانە سەرووی 1 ملیار و 300 میلیۆن بەکارهێنەری هەیە و پێویستە بزانین ئەم کەسانێک ئێمە لەم ویددیو باسی دەکەین هیچیان بە ماوەی شەوێک و ڕۆژێک نەیانتوانی و بگەنەوە ئاستا بۆ ئەگەر تۆ تازە دەست پێ دەکەی بە یوتیوبەکەت ئەوە پێویست ناکە بێهیوا بیت لەوەی کە تۆ ناتانی هیچت دەستکەوێ و ناتانی تێدا سەرکەوتوبی ئێمە لە چەناڵەکەمان کۆمەڵێکی زۆر لە فێرکاریمان داناو سەبارەت بە یوتیوب دەتانی بینەریان بیت و بۆ ئەوەی زانیارێکی زۆر لەو لەبارەی یوتیوبەوە هەبێ ئێستاش لە دێم کەس دەست پێەکەین کە جێفری ستارە جێفری ستار یەکێکە لە یوتیوبەرەکان توانی وێتی 600 میلیۆن بینەر لە خۆی کۆبکاتەوە و توانی وێتی 15 میلیۆن دلار قازانج بکە تەنها لە ڕێگای یوتیوبەوە جگە لە سەرچاوەکانی تر وەکۆی باسمان کرد هەموو ئەوانە چەندین سەرچاویان هەیە بۆ قازانجکردن لە یددیوەکیشدا باسمان کردووە کە ئەم سەرچاوانە چین کە یوتیوبەرەکان پشتی پێدەبەستن بۆ قازانجکردن لە دەرەوە یوتیوبدا و بۆ ئەوەی قازانجەکانیان بکەن بە سێ و سێ ئەوەندە و چوار ئەوەندە لە پلی نوێم دیوید دۆبرێک دیوید دۆبرێک توانیوێتی 2.7 ملیار بینەر لە خۆی کۆبکاتەوە و توانیوێتی 15.5 ملیۆن دلار کۆبکاتەوە لە ماوەی لە دوای ئەو بلیپی کە ناوی چەناڵەکەیەتی وە خۆی ناوی ستیڤن جۆنە ستیڤن جۆن توانیوێتی 8.2 ملیار بینەر لە خۆی کۆبکاتەوە و توانیوێتی 17 ملیۆن دلار قازانج بکە لە پلی هەشتم ناستیا یاخود ئەنستیژیا کە یەکێکی ترە لە یوتیوبەرەکان توانیوێتی سی ملیار بینەر لە خۆی کۆبکاتەوە و توانیوێتی 8.5 میلیۆن دلار قازانج بکە ستا لە کۆتاییدا باسیەوەکەین بۆچی هەنێکیان بینەریان زۆر بەرزە بەڵام داهاتەکەیان کەمە تا کۆتای بینەری ڤیددیوکە بە بۆی باسی و خاڵانتان بۆ بکەین لە کۆتایی لە دوای ئەو پریستۆن ئارسمێن دێ پریستۆن ئارسمێن توانیوێتی 3.3 ملیار بینەر لە خۆی کۆپ کاتەوە و توانیوێتی 19 میلیۆن دلار لە ڕێگای یوتیوبەوە قازانج بکە پاشان مارکی پایلر یاخود مارک فیس باچ توانیوێتی 3.1 ملیار بینەر لە خۆی کۆپکاتەوە و و 19.5 میلیۆن دلار قازانج بکە لە یوتیوب دا. بۆی ببی بە ئەندام لە کەناڵەکەمان کاتێک کە کەناڵەکەمان دەکەوێت بە شێوەیەکی ئاسایی دگمەی جۆین لە تەنیشت سەبسکرایب نییە بۆ ئەوەی دگمەکە زیاد بێت لە تەنیشت سەبسکرایب ئا پێویستە VPNەکەت هەڵکەیت و وڵاتەکەت بگۆڕی بە وڵاتێک جگە لە عێراق کە VPNەکەمان هەڵکرد بەم شێوازە دگمەی جۆین زیاد دەبێت کلیکی لەسەرەکەین لە تەنیشتەدا ئاماژەمان بە پلا پاکەجەکان کردووە و لە هەمان کاتیشدا بۆ هەر پاکەجێک ئەو ستیکەرە و ئەو باجی کە هەتا لێرەدا ئاماژەی پێکرێ لەم یددیوی سەرۆژدا باسما کردووە کە تۆ چیت پێگا بە گشتی و بە درێژی باسما کردووە سوودەکانی ئەندامێتی چین لە کەناڵەکەمان و و کاتێکە ئەم شتان هەموو خوێندەوە کلیک لەسەر دوگمەی جۆین دادەگری ئەم دوگمەشینەی سەرەوە تا لێرەدا زانیارەکانی کرێدت کارتەکە تاخت هەژمارە بانکەکە داخل دەکەیت دوای تەواوکردنی ئەم نامێت بۆ دەرەچێت کە پیرۆزباوی دێکە بۆ داخل بوونت بە ئەندامێتی لە کەناڵەکەمان و ئێمەش پیرۆزبای لەکەین کە بووی باندام لە کەناڵەکەمان و پاپبووی بە پاڵپشتی ئێمە لە یددیوکان مەملەکارەکانی داهاتومان تۆتوان لە بەشی میبەرشیب ببینی کە تۆ پاکەی جێکتەیە و دەتوانی هەموو شتانە بخوێنیتەوە کە تۆ لە بەرامبەر ئەندامێتیدا پێت دەگا و هەموو شتانە ببینی. بۆ نمونە ئەمە یەکێکە لەو ڤیدیۆیانەی کە تەنیا و تەنیا بۆ ئەندامان بڵاوکراتەوە خەڵکی گشتی ناتوانن ئەم ڤیدیۆیە ببینن و جگەلەوەی کە تۆ لە کۆمیونیتی چەناڵەکەماندا کۆمەڵێکی زۆر لە پۆست دەبینی کە پۆستەکان تەنیا بۆ ئەندامان کراوە و لامان کا دەتوانی کۆمێنتی تایبەت بکەی کە کۆمەڵێک ستیکەرە کە تەنها بۆ ئەندامان بەردەستە و کەسی تر نایبینێ بۆیە بیرت نەچێ جگە لەوەی کە کۆمەڵێکی سوودی تایبەت بە خۆت دەگا و پاڵپشتێکی گەورەشە بۆ چەناڵەکەی ئێمە ڕهێت ئان لینگ یەکێکی ترە لە چەناڵەکانی یوتیوب کە توانیوێتی 90 ملیار بینە لە خۆی کەبکاتەوە و 20 میلیۆن دلار قازان دبکە لە دوای ئەویدا دیوت پرفکت دیوت پرفکت توانی 2.7 ملیار بینە لقی کۆ بکاتەوە بەڵام تەنها 23 ملیۆن دلار قازانج بکە لە دوایشدا مستەر بیست یان جیمی دۆناڵسن تەنیا بە سێ ملیار بینەر توانیوێتی 24 ملیۆن دلار قازانج بکە پاشان ڕین کاجی ڕانکاجی کە مناڵێکە لە یوتیوبدا توانیوێتی 12.2 ملیار بینەر لە خۆی کۆبکاتەوە و نزیکی سی ملیۆن دلار قازانج بکە ئەم داتایانە بەپی ئینسایدر و و بەپی فۆربیس تۆمارکراون لە ساڵی 2020دا چونکە تا ئێستا داتایەکی تەواو بەردەست نییە بۆ ساڵی 2021 بەڵام گومان تێدا نییە کە قازانجەکان دا دەبەزێ و ئەمە ژڕوونە کە بە هۆکاری کۆرۆنا و کۆمەڵێک کۆکاری ترەوەیە کەواکە داهاتی تووبەرەکان دابەزێ کۆتاییدا دەمانەوێت بزانین ئایا بۆچی هەنێک لە چەناڵەکان بینەرێکی زۆر زیاتریان هەیە بەڵام پارەیەکی کەمتر بەدەست دێنن بێگومان کۆمەڵێک فاکتەر هەیە بۆ ئەم شتا لە چەند یددیوەکدا باسمان کردو بە تێر و تەسەری بەڵام لێرەدا تەنها کورتێکتان پێ دەڵێ یەکەم شت بە بە هۆکاری CPM و وڵاتەکە ئەگەر تۆ کەسێکی یوتوبەرێکی لە وڵاتێکی وەکو عراق نیشتەجێی ئابێگمان تۆ قازانجێکی وا لە یوتیوب ناکەی لەبەرەوەی سی پی ئێمی وڵاتێکە و عێراق نزمە ئەگەر تۆ بینەرەکانە لە عێراق بێ بێگومان پارێکی زۆر زۆر کەمتر بەدەستێنی بە بەراود بە کەسێک کە بینەرەکانی لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا و بەریتانیا و ئوسترالیا و ئەم وڵاتانەیە کە سی پی ئێمیان بەرزە و بێگومان کۆمەڵێکی زۆر هۆکاریش هەیە کە واکە سی پی ئەم بەرز بێ یاخود نزم بێ بە هەمان شێواز دەکەوێتە سەر خودی خەڵکەکە ئایا تا چەند بینەر ڕیکلامەکانن ئایا کاریگەریان چۆنە لەگەڵ ڕیکلامەکان ئەمە کورتترین ڕێگا بوو بۆ بابەتی سی پی ئەم کە کاریگەری هەرە گەورەی هەیە لەسەر چەناڵەکەتدا و کاریگەری دومیش ئەوی زۆری بابەتەکەتە یاخود بڵێن زۆری بوارەکەت ئەو بوارەی کە تۆ کاری تێدا دەکەیت چ بوارێکە چونکە هەندێک بوار لە یوتیوبدا بڕێکی باشتر پارەوەەردەگرن بە بەراود بە بوارەکانی تر بۆیە پێویستە ئەم دوو هۆکارە لە بەرچاو بگریت پێش ئەوەی دەست بە چەناڵی تیوبەکەت بکەیت و بە هەموو فاکتەرەکانی قازانجکردن و کۆکردنەوەی بینەر بزانیت بە هیوام ئەم یددیوێ ببێ بە هاندەرێک بۆتان کە ئێوە بتوانن دەست پێ بکەن بیریشتان نەچێ پێش ئەوەی دەست پێ بکەن بینەری یددیوکان چناڵەکەمان بە ئەگەر شارزایەکی باشت لە یوتیوب نییە ئەوە بێگومان یددیوکانی ئێمە هاوکاریەکی باشی تۆ دەکا بۆ دەست پێکردنت بە یوتیوب بە ڕێگایەکی دروست و و بۆ ئەوی بتوانانی یوتیوب وەکو بزنسێکی خۆت چاوی لێ بکەیت بێتەن وایە کام لەم یوتیوبەرانە شایانی ئەم ڕپارێن و و تۆ بە کامیان سەررسامی وایە بینەری هیچ یەکێک لەمانە بووی و ئایا سبسکرایبی کام لەم یوتیوبەرانت کردووە واگەر خۆت بڕیار بێت ببی بە یوتیوبەر ئەوە ڕێتکەی کام لە یوتیوبەرەکان دەگری حەزەکەین لە کۆمنتدا وەڵامی ئێوە بزانین لەو بارەیەوە و کۆمێنتەکان دەخوێنینەوە و ئەگەر زانیارێکیشمان هەبوو لەسەر هەر یەکێک لەوانە ئەوە وەڵامی کۆمێنتەکە دەدەینەوە زانیاری زیاتر بە ئێوە دەدەین لە کۆتاییشدا بیرتان نەچێت سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیددیوکەمان بکەن بۆ ئەوەی ئێمە ڤیددیۆی هاوشێوە بۆ ئێوە دروست بکەین تا ڤیددیوەکتر خواتان لەگەڵ هەشاد بن.